Ja, hallo, ich bin's, eure Tia, aka Coffee Lush and Sorcery und wir sind jetzt wieder bei Alan Wake, American Nightmare. Ja, nun sind wir ähm, schon fast am Ende der ganzen Story angelangt. Ich gucke jetzt hier nochmal so ein bisschen herum, ob hier... Nein, hier liegt nichts. Ich wollte gucken, ob es hier irgendwie sowas ähnliches wie ein Manuskriptseite gibt. So, dann gehen wir mal vorwärts. Oh, you got yourself a little plan, do you? Oh ja! Oh, er ist nicht tot. Mhm. Komm, komm! er nicht tot? Huhuhuhuhu. Wir haben alles mit dabei. Ist hier irgendwie eine Seite? Ach, die schon wieder. Ähm, oh, oh, oh, oh wollte eigentlich was anderes machen. Nein, nein, nein, nein, nein. Lass das, lass das. Okay. Hm. Na gut, dann gehen wir jetzt einfach rein. hier wirklich fertig. Ähm, das muss eine Blendgranate, glaube ich, sein. Okay. So, keiner? Wirklich? Oh, äh, lass mal kurz gucken. Ich nehme mal dich lieber. Wirklich keiner? Äh... feiert man heute? längs. Hm. Ah ja, da drüben. Okay. sớm Hm. Ach, jetzt habt ihr endlich auch mal miterlebt, dass ich rausfinden kann. Never getting out of this wake, never! Don't worry, I'll take care of your wife and your life. No, thank you. Komm, los, mach! mit äh, etwas gemeineren Feinden an. So. Hier noch irgendwas zu mitnehmen. Nee. Kann Stipper halte. Ähm, die letzten Blendgranaten, die möchte ich behalten. Ja, ja. I don't know what you think you're doing, but I'll send you right back to the beginning. Motherfucker! meine Seite. Ich habe sie von da hinten gesehen und ich pick sie jetzt auf. So schnell könnt ihr gar nicht gehen. So. Bup. Hatten wir es nicht schon? Seren nee. When the dark man's eyes suddenly locked into Serena's, she flushed hot. They ignited a black fire in her. He was talking. He wanted the power turned off. He said something about the projector booth. She hooked a finger under his belt buckle. He grabbed a hold of her throat and twisted until it hurt. Somewhere deep inside, a part of her screamed in paralyzed horror, but the moan that escaped from her throat had no panic in it. Pay attention, he said. Business first. His eyes glittered shamelessly. Hers did too. Hmm. Da ist eine Seite. What? You think whatever it is you're gonna do is gonna make a difference? This'll end up just like before! Das glaubst du, mein Freund. Kommt da jemand schon? Ah, da kommt schon jemand angelaufen. Hallo, Friendo. Ja, ja, ich hab dich gesehen. Komm, komm, komm. Lad nach. Ja, dich hab ich auch gesehen. Ich will doch nur diese verdammte Seite haben. Oh, Mann, Mann, Mann. Okay. Kann ich mir jetzt die Seite holen? Ja? Da kann ich noch nicht nachladen. There's more to fighting the Taken than just burning away the darkness that protects them. When I'm fighting for my life, I find myself slipping into a state of intense concentration that makes the beam of my flashlight seem more powerful and focused. I used to think it was just my imagination, something brought on by the adrenaline and fear of death. But now I'm not so sure. I've been touched by powers that I can't begin to truly comprehend, hmm. and they've left a mark. I'm starting to think this might be a part of it. Kommen die oder kommen die nicht? Ich werde es jetzt einfach mal riskieren. Wir gucken uns einfach mal an, was äh, Mr. Cratch, äh, <laughs> Cratch, Mr. Scratch zu sagen hat. I've been around for a while now, you know. While you've been indisposed, stuck in the darkness, I've been busy. I operate in the shadows, not always literally, you understand? I'm a little more resilient than those I've taken, but I do my best work in the dark. Uh, and there's so much darkness out there that goes deep. And the things that live in it are bad, big bastards. They don't mind getting a little bit of elbow room. All that chaos and madness, it doesn't really do that much down there. It's like pouring a glass of water into the ocean, right? But up here? Yeah, you can really make an impact. All they need is someone to bring them all the way through. But first, I had to take care of you. You party pooper. You're stuck in an eternal cycle now. The sun's never coming up for you. Everything else? Do my thing. Getting a bit of quality time with Alice. <laughs> That's a little something for me. And I deserve it. Das ist meine Antwort. Okay. Da drüben sah so aus, als wenn da ein... Ja, nee, doch nicht. Ich dachte, da ist noch eine Notiz. Okay, dann gehen wir mal zu dem... Es sind sogar vier jetzt. Okay. Where? machst du denn da? Haben wir geschafft. Hey! Wuhu! Ho, ho, ho, ho, ho, ho! werde ich das machen, was das Beste für mich ist. Aufladen. Ähm Trick geht hier nicht Wo ist der andere so doch leiser, als wenn ich alleine wäre. Oh ja, danke schön, danke schön. 的。 Und äh, ihr müsst mich wieder entschuldigen. Äh, also ich meine, äh, bei mir ist es immer, immer so, so eine Art äh, Sicherheitsdenken. Aber ich will mir nochmal genug, genug ähm, heranholen. In Sachen Munition, aber vor allem dann eben auch äh, in Sachen Batterien. Weil ich glaube, wir werden jetzt hier Mr. Scratch fertig machen können. Aber ich hätte ein echt mieses Gefühl, wäre es jetzt so, dass ich da hingehe. Ne? Und das, was ich am meisten bräuchte, äh, Batterien für die Taschenlampe, äh, das wird mir jetzt dann fehlen. Ich glaube schon, dass wir mit so vielen Mitteln jetzt äh, an die Sache rangehen sollten, wie es geht. Again, the champion of light enters the final trap. The new reality is almost here. Hmm. All he needs to do is change the details of the scene, push it past the breaking point, and the rest will snap into place. Hm. Okay, spät abends. Der Sommer war fast vorüber. Das Filmplakat im Stil Noir, ein Scheinwerfer Um, hm, Alice Film lag im Projektor. Ähm. Ups. Ähm, jetzt ist die Frage, welcher Projektor? Ähm. Äh, welcher Projektor? Das hier sieht nach einem Projektor aus. Wo kriege ich denn jetzt das Teil her? Gut, Datum ändern, das wissen wir ja. Ähm oh. Okay. Gut, dann kommen wir definitiv schon weiter. Äh, lasst mich nur mal ganz kurz gucken. Hier, da muss ich dann hin. Alles klar. Okay, nochmal gucken. Machen wir erstmal... Es war spät abends. nochmal. Ja. Ö. Äh. Okay. Äh? Was denn? Wie denn jetzt? Oh Gott, und jetzt beten wir mal eine Runde. Oh, come on, buddy. Why don't you... What? What is this? Alan? Is it... is it really you? It's really me. they both feel it. He's home at last. Are these actual events or merely a dream, a memory, or a glimpse of what is to come? One thing is certain. This scene takes place in another time and another place, far, far away. from Night Springs. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand's richtig, richtig gut. Also ich muss zugeben, ähm, beim zweiten Mal, wo wir das Ganze durchspielt haben und alle nochmal dann eben auch gesehen haben und ich Emma nicht retten konnte, obwohl ich doch was verändert habe, äh, da dachte ich auch eine Zeit lang so, oh Gott, nein. <laughs> Aber wie wir dann zum dritten Mal ansetzen, dachte ich auch, diesmal, diesmal wird's was. Äh, die werden mich nicht quälen und mich äh, noch ein viertes Mal hier durchlaufen lassen. Ich habe Emma gerettet. Ich habe alles soweit hinbekommen. Und was ich euch schon äh, bei einem anderen Part gesagt habe, äh, ich, ich finde einfach so ähm, der Kampfstil mit äh, Taschenlampe und auch äh, mit Gewehr oder ähnliches ähm, richtig, richtig, richtig toll. Das ist einfach mal was anderes äh, von, von, der Sache an sich. Ähm, die, die Story finde ich gut. Das, ich meine, wenn man so manche Sachen dann sich ähm, durchgelesen hat, das, das ging auch so ein bisschen tiefer. Und ah, ja, nein, also ich, ich bin einfach nur beglückt, freue mich. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Ich, ich hätte noch um einiges länger spielen können. Mm, ich wusste ja, äh, dass dieses, äh, dieses Spiel nicht ganz so lange äh, dauern würde. Das habe ich bei Steam bei manchen Kommentaren dann gelesen äh, trotz allem, ähm, das, das war wirklich toll. Und äh, ich, ich hoffe wirklich, ich hoffe, dass äh, der Hersteller von äh, Alan Wake äh, nochmal sagen wird, jo, wir machen das. Ähm, ich hoffe, ihnen fällt eine gute Story ein. Und ich darf Ellen nochmal wieder spielen. Ja. Ah. Äh, ich danke euch, dass ihr den Weg mit mir gegangen seid. Mm. Und ja, ich, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ganz, ganz liebe Grüße von mir. Ich wünsche euch einen richtig tollen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.